Tarih 13 Mayıs 2014. Saat 15.10. Tüm haber kanalları önce altyazı olarak geçti. Manisa ili Soma ilçesinde maden kazası. Saatler geçti, günlere evrildi. Kaza değil bir katliamdı yaşanan. Soma kömürleri maden ocaklarında 301 madenci yaşamını yitirdi. Binlerce işçinin çalıştığı yeraltı madeninde yaşanan bu katliam Marquez'in kırmızı pazartesiydi. Özelleştirmeyi yapan iktidar, Madenlerden sorumlu Enerji Bakanı, ocakların sahibi olarak geçen Türkiye Kömür İşletmeleri, kömür ocaklarını işleten patronlar ve işçilerin üyesi oldukları sendika. Hepsi yaşananların ortaklığındaydı. Bu çalışmada bu ortaklığın katliamı anlatıldı. Tanıklar anlattı. Paşa Vardiyası